你确定我已经把你录起来了？没有， <laughs> 你还是边走啊？然后我就是一直样我下去。哇塞，这一根很大作用，有没有？好，以家呢，我哋就前往出发呢一个后岛啦。